tots, absolutament tots, són capaços d'expressar-se en un poema. sentint les paraules com roden per la ment, podent trobar l'oblidat, la innocència.